नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको बताते हैं कॉर्गोसिक चाय के बारे में तो दोस्तों आमतौर पर सभी जानते हैं कि आज के युग में चाय एक मुख्य पेय है अक्सर कहते सुना जाता है कि चाय शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला पेय है क्योंकि इसमें निकोटीन होता है जिससे पाचन संस्थान को क्षति पहुँचती है चाय एक नशा है जिसके लोग आदि भी हो जाते हैं परंतु आज वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चाय का आविष्कार कर लिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष हो सकती है तो हम आपको बताते हैं चाय के गुणकारी लाभ यह चाय लंबी आयु को प्राप्त कराती है शरीर की झुर्रियों को समाप्त कर शरीर को चुकना और सुडोल एवं मजबूत बना देती है चेचक और रिंग वाम को समाप्त करती है लकवे में भी आराम देती है इसके सेवन से कैंसर नहीं होता स्त्रियों की मासिक धर्म की गड़बड़ी एवं गर्भाशय के रोगों को समाप्त करती है आंखों की ज्योति को बढ़ाती है पैरों की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाती है वात गठिया को समाप्त करती है और जोड़ों के दर्द को भी समाप्त कर देती है यह चाय लंबी आयु तक जवानी को जागृत बनाए रखती है यह अल्सर एवं बहुत